gulung gulung gulung gulung gulung gulung ah, ah. gantian mbak gantian mbak gantian gantian gantian apa rasa mbak berat wah oh, wis inilah mancing di pal 3 nah terlalu besar strike besar nih gulung gulung gulung gulung gulung enggak nyangkut enggak belum belum nyangkut apa enggak ya? Ora. akar ngono paling kali ini mau Rono pulang tak ini nih pak tak ini nih pokoknya nyerak ini sih cukup terus terus terus terus gulung gulung gulung gulung <laughs> enggak sentakane ora ya ngono grup anu kayane kok rom rom kulo kulo wah sai kau kura kura kulo ngulek wah kura kura mang Abdi kamu nak kato? Kudine kadi kayak mau nak gue. Pendek ini melawan. Oh kau kayak kayak. ini nyangkut-nyangkut mulu nek. Nah, iwa wis kayak tanggribak kuwi. Terus iki lah. Dapi. Kuwi mawon kok ne. Enggak ulo, nyawa. Nyawa ini nyawa ini bulan di cuci. <laughs> mawon ini cari mawon. Iya iya. Black kita tarik mundur Black. Ketok minggir ngono. Pendek nang pinggir ini. Iya Black. Pinggir ndi? Mendek mek neping rene, kuwi mundur ngono. Oh, terus. Mundur, mundur, mundur.